صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيا في زارو يا بدور الحي يا الكرام بلغوا ظبيا ظبي الحمى مني سلام ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيباً طيبة وخيان في زارو سادتي قد أنسأل الله أوقاتكم وسقى وادي واديكم فيض الغمام الفي صلاه وجود من سكن طيبة طيبة وخيا في زارو عشيق حرام ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيان في زارون ألف صلى الله من سكن طيبا طيبة وخيا في زارون ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة طيبة وخيا زارون ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا طيبة وخيا في زارون